الملك ملك الفخر لك والمجد لك والعز لك هبت ملك من يجهلك ملك ملك هبت ملك ملك ملك هبت ملك المجد لك من يجهلك العز لك الفخر لك ملك ملك هبت ملك فخر السلالة التربية الأصيل اليعربية فخر للبشر مديح تعرفه ما نقارن فيه بالهمة أحد أوقف أوقف انحن جلال وكرم أنت في حضرة عبد الله للزعامة يا النشامة يا النشامة يا النشامة الجبل منهزم نشوف الغمامة الذهب يبقى ذهب يبقى ذهب عمري لونه ما تغير أو ذهب الله اللي راد ابن ابو سالم ذي حس الجوارح الكريم الحر والشحم المسامح وسالوا التاريخ كم دوا الملامح الكبير يظل بالعلم كبير والمشير اكبر من حدود المشير صاحب الفزعات بالوقت الخطير وسالوا التاريخ كم وزن وزن وزن وزن واحساس دايم كل في له رزن وزن وزن وزن, وزن اسمع اسمع اسمع كل من لحد من غير الاسد الاسد يبقى اسد يبقى اسد كل جند الله من غير الاسد ما نقارن فيه بالهمه احد اوقف اوقف اوقف اوقف اوقف اوقف واحمي جلال وكرامه انت في حضره عبد الله للزعامه يا النشامه يا النشامه يا النشامه الجبل من هز العجوز والممدوح وافي ما تزيد وما تنقص به قوافي الله العالم بالخافي كله خافك ما نقول الشعر من دون التراب هبت ملك من يجهلك ملك ملك هبت ملك ملك ملك هبت ملك المقتلك لك من يجهلك العز لك الاصيل اليعربيه فخرنا البشر مديه تعرفه كل البريه كل من لحد من بين الاسد الاسد يبقى اسد يبقى اسد وكل جند الله من بر الاسد ما نقارن فيه بالهمه احد اوقف اوقف انحني جلال وكرامه انت في حضره عبد الله للزعامه يا النشامه يا النشامه يا النشامه من منهزم يبقى ذهب يبقى ذهب عمري لونه ما تغير او ذهب الله اللي راد والله ذي وهب قايدك يترى نوع الطلب عمر وطن شيد وطن وطن وطن وطن وطن بلا حدود ولا زمن شوفوه واشهد يا زمن يا البطن واضح ابن ابو سالم ذي حس الجوارح الكريم الحر والشهم المسامح وسان التاريخ كم الكمد والملامح الكبير يظل بالعالم كبير والمشير اكبر من حدود المشير صاحب الفزعات بالوقت الخطير وسان التاريخ كم كمد والملامح وزن وزن وزن وزن واحساس دايم متزن كل القوى في له رزن وزن وزن وزن اسمع قال ما غني عن العالم غني نخوة وكرم راعي واسمع اسمع اسمع اسمع كل من لحد من غير الاسد الاسد يبقى اسد يبقى اسد كل جند الله من غير الاسد ماني قارن فيه بالهمة احد اوقف اوقف اوقف اوقف اوقف اوقف رحمي جلال وكرامه انت في حضرة عبد الله للزعيم النشامة يا النشامة يا النشامة الجبل من حز من شوف الغمامة جابني هجوس والمندوح وافي ما تزيد وما تنقص به قوافي الله العالم بخافي كل خافي ما نقول الشعر من دون التراب ملك ملك اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة